Jadilah pasangan hidup Yes, dengar aku Aku tak secantik yang lain Tak ada yang lebih dari cintaku Tapi saya seperti wanita sun.